कभी नहीं सुधरोगे काय को सुधरे ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब नहीं इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा